Bueno, pues otro semestre terminado. Tengo que vaciar el USB ¿eh? para dejar espacio de sobra para el que viene. ¿Qué hago con esto? ¿Lo borro? No sé, igual mejor lo guardo con el resto por si acaso. Pero, por otra parte, esto empieza a estar lleno de cosas. Y no creo que las vuelva a usar. ¿Qué puedo hacer con todo este trabajo? Ojalá pudiera darle un uso. No me hace mucha gracia que se vaya a perder con todo lo que he trabajado. ¿Alguna vez te has visto en una situación como esta? Seguro que sí. En un grado como en el de Ingeniería Informática se genera muchísimo material de prácticas y apuntes que luego queda en el olvido o en la papelera de reciclaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer con todo ese material? Una opción es borrarlo, sí, pero seguro que hay otra alternativa más provechosa tanto para nosotros como para el mundo en general. Hay una forma de darle utilidad a todo ese material mientras que a la vez contribuimos a un objetivo de desarrollo sostenible, el del trabajo decente y crecimiento económico, aportando nuestro granito de arena desde nuestra posición de estudiantes o profesionales de la ingeniería informática. Podemos elaborar cursos o distintos infoproductos con los materiales que hemos ido elaborando y algunos conocimientos que queramos transmitir y ponerlos a la venta a un precio asequible en las distintas páginas de cursos como Coursera o Udemy. Esto nos servirá a nosotros para afianzar nuestros conocimientos y recordar conceptos, así como una pequeña ayuda monetaria para seguir financiando nuestros estudios o gastos personales. Con esto permitimos mayor accesibilidad a este conocimiento a gente que lo pueda necesitar, ya que dan muchas posibilidades a quien decida aprenderlos. Hay mucha gente en el paro o en malas situaciones económicas que con un PC o un simple móvil podría acceder a este conocimiento y formarse rápida y eficazmente en algo útil que le permitiría conseguir empleo o encargos temporales que le ayuden en su economía, así como lanzar algún proyecto independiente con el tiempo que le permita mejorar por completo su vida. Además, también podría servir a otros profesionales para mejorar sus competencias en este campo, pero sobre todo sería un inicio prometedor para aquellos con ciertas dificultades laborales. Por tanto, animamos a los estudiantes y profesionales de la informática a que den una segunda vida a sus conocimientos y los transmitan y pongan al alcance de los demás, dando como mínimo la oportunidad de conseguir un futuro mejor a muchas personas gracias a la capacidad de obtener otra vía de ingresos que abren muchas puertas y supone un futuro tan prometedor.